igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a tal melodia que a terra encherá de melã e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá resplendores que levam à morte. Ser constante, não a dar.

наш Єрусалим.